once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room and Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall always have your back We like all the same tracks Listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast Don't remember life before you, that's fact I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time Catch me if ya ada beberapa orang guys ini pun yang punya perusahaan memaksakan ingin produksi karena ada kebutuhan sedikit guys pabrik mau tutup juga perusahaan mau tutup juga cetakan pagar panel guys, guys untuk pemagaran box Ah, ini tinggal tersedia dua orang guys di perusahaan guys apa guys kenapa guys boleh ada apa belum ngopi belum Se lagi mesan ya pinyu saatnya seduh lagi mesan sama bang Iwan bang Iwan Tris terus gimana tuh bos ayo kapan ayo ayo kapan lah biar biar nggak puyeng ini ajak mancing guys anak-anak cetakan UIL UL laju, wah gede ya hanya nyetak ini aja guys sekarang dan itu permintaan yang tanggung tapi harus barang-barang akhir si Wana mana urus gitu mau lagi bos lah barrier Nah ini guys yang sedang viral ini nih power Bang Alip Bata cetakan-cetakan guys yang mau di kilo yang udah nggak kepake yang udah rusak-rusak semua ini cetakan box itu di 2L pun ada cetakan unit normal pun di ada yang kecil ya beginilah guys kesana sekarang di perusahaan saya ini perusahaan yang saya perusahaan kerja saya ini Bang Ian guys Bang Ian snack video Nah, ini posisi paling belakang area stok unit box yang akhir juga MCB barrier lining yang panjang tuh, abim entah kenapa saya juga nggak tahu kenapa ini perusahaan mau tutup total padahal secara logika dipikir secara logika pendapatan lumayan proyek-proyek